Matondo family na mje Boy vyote nishakupa, wala usiwe na pupa, wendo wangu sinyolita ah. Leo tukale bata, toto bichi Zanzibari au Mombasa mtoto mzuri watapata masnichike mbali hibasata choli choli nipe yote wasiku koli koli wakukokote migoligoli kwa obote mpaka makilikili kama yote fungua, fungua, fungua, fungua nati fungua, fungua, fungua, fungua nati fungua, fungua, fungua Nati like I'm so crazy for your love Oh yeah nisha kufa mazima usiweze kusupesa tutatesa mindobalesa yeah, yeah, shigarabwan twende chumbani wendo mwandani leo tukalebata kokobiti zanzibari au mombasa mtoto mzuri watapata masni chikambali hibasata fungua, fungua, fungua. nati funguwa nati funguwa nati funguwa nati funguwa nati funguwa nati funguwa nati Sikia wakubwa, wanene, wembamba, warefu, wafupi kama wote Ismail Nice on the beat.